E, assalomu alaykum aziz obunachilar. Shashlikni qarang, qayta shashlik pishiryapti. Bu nimada tayyor bo'ladi? Qarang. O. Shashlikni nima nimada tayyorlayapsiz, rais? Seyidun da şaşlık mı? Oh. Şaşlık cigar kıyınızlar ağayınlar. Şaşlık tanım. Oh, panjiman bir inakni qayerdan so'ydingiz e? Şeyden so'yib keldim. Nima qilasiz? Buni ham shashlik asasizmi? Ee, Buni ham shashlik. Ey, yashang. Oldu. Oo, panjiman pishirasizmi? Shunday, shunday, shunday bıçakla bölüp bölüp yemiz. tilishib qolgan qilib assalomu alaykum quvonib qori siz ikki og'iz gapirib qo'ygan bu nima ovqat bo'ladi bilma buni endi ichakdan tayyorlanadigan bir joyda ko'rib qoldim mana shuni harakatida man tayyorlayman deb mana shogirdlarim Marnavat qildingiz bu go'sht bilan nima ular kallan go'shti kalla go'sht masalliqlarni ham bir gapirib o'tib ketding bironta qiladigan shunday baqla bor болгарский piyoz snak murch перправаларда перправа mana mhm. mana mm. mana chesnak chesnak Başka ne kokat. Malgarska. Kokat. Malgarska. Baldar. Tamam. Beyaz. Murç. Bunu anı mı oldu? Sağ ol ustalamı. Şulan bana. Hmm. Ben öbür Kısa bana. Niye ketip kolayat? Ana sonuçlamar. Oralaştır. Yaxşı. pishib dam Yine endi bo'lsa tulkaga solaman nima qilasan tulkaga ana tulkani menga ol bu yerga yerga qol to'xta solmay tur tulkani nega ol dedim pichigani bir stakan suv olib kelay bir krishka suv berjang ramazon amat Manaveni kepçük. Soğus mu? No. Soğus alındı. Bana su veriniz. Spanç cugur koydum. Güzel. Salsam. Açam. Hop. yağımız. Salırız da yani. Ha, üstüne salarız yani. Orlaştan mı? Hmm, oğlum samara var. Endi bu qancha damib turasiz, marinat qilasiz? damıtmaydı bu. Evet. Bu öz iç aklım özde damıt gitti. Buni yana bitta skaravatga bor edi. Qon shu chuqur skaravatga. Oyoqda. Hey, na tulkanim jumalang. Urgan panjiman. Называется... Так. Ну, это... Я не знаю, как это блюдо называется, но можно сказать, типа как холодец, но мини, как колбаска, сейчас покажем. Аралашты. Aralashgandan keyin hozirgi bunovini, anavini, buni Go'shtga oladi. Кишки можете делать какими хотите. Можете с бараниной, можете с свининой, можете с говядиной. Но мы делаем из говядины кишки. Сейчас покажем вам. Да мы Dimiqtiramiz, sani qaytarib, anavi tulkani bir odar. Bas. Shashni o'rlashma, shashni. O'rlashma, o'rlashma. Uchun suv ketadi замыть, да? Короче, Горло, можете налить один или два стакана воды. Saf canım istiyorum. Suda o da bu şemi Примерно можно и три стакана воды. Смотря как сколько вы делаете, ну здесь так много, здесь больше, наверное, три стакана. По-китайски говори. Это томат. Томат саламыз. Полымыз doğrulaştırın. dostlarma. Olmu keçi. Bu aldım. Sucuk. Su var mı o da? Anlaştık. Sucuk, çalık, aman. Bu. Misali. Birleştirey, öbür kayıt birleştirey. Bitti. Пошел немного. Соль каждому по вкусу. Много tozini bu yoqqa ichak men oldim olib kel nega nega no ushla larangka kerak bakilishkan zo'r bo'ladi человека, который так кусочный Все запи запихиваем в кишки. Завязывайте только не ниткой, а ну, ну не ниткой, но можете там резиновый что ли взять. Qani? Partda chiqib ketdi. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi, chechib. Yo, na uni olib ketasiz? Вот первая колбаска готова. Ну, вот. Ажор. Нормально. Вот вторая колбаска. Молодец. Нога Ой. быка. Коровы разницы нет. Хотите сделать из барана?